Дай, мали. Колка? 아이고 이정 pa Ja držim kameru, ne držim pušku. Već sam vidio 3-0 bez utakmice. Jedin bato, 45 minuta sam To ti je dosta. A? To ti je dosta. Za ovog čovjeka previše. <clears throat> Što bi se Ivan prebacio sam na besnu.

Evo ga Jacky nešto. Mač, Znači, pa to. Dobar dan, dragi prijatelji. Ja sam mislio... Danas smo kod naših prijatelja AC, umčarima. Aca pa pa, pa. <laughs> U, u lovu na fazanskog petla. Danas ćete imati priliku da vidite kako ja i moj brat Mile dominiramo nad starijom braćom. Nad starijom braćom, ali ne, ne, ja ću... to bi se rekli njihovo vreme je prošlo. Bravimo se ćutanju. Mi ćemo biti ponosni u pobedi u porazu, ali mislim da će ovaj put biti to pobeda. Uz će se pogledati. Bredi! Živko, čuti, treba i Bojan nešto da kaže. Bredi! Čekaj, stani. Gledaj, razne rase. Svi znači, izrozbu u malom, da ste Čekaj, ovo sad mali Mr. Lenar, ovo veliki ili kako? Mali, To su brati i sestre. Kako izgleda Mr. Lenar? Minut pažnje. Samo da vas pozdravim ispred naše sekcije i da vas pozdravim još jednom našim stalnim gostovi, gosti Aca i Maksa. Naši gosti sa YouTube kanala build Srbija. Srbija. I samo da kažem, Čingos, <laughs> samo sekundu, gotovo. Samo da kažem, znači danas se lovi pazanski petao, predatori i patka. Zec, nikako. <laughs> nikako, svinja, prase nikako, tako da, Ništa. To je to, znači, da poželi dobar pogled i posle toga idemo na treće polovreme. Ovdje da napravimo odavde, krenemo se širimo. Čekaj, Sad će oni dodu skroz gore. Džoksi, sad će oni dodu gore. Još. Znači, samo prate njih na desno. Onaj se nešto koči. Daj matara. Daj matara. Mile, pazi ispred žena nešto razmišlja. Dobro, daj. Pusti, pusti. Pusti, pusti. Dobro, Ruf, bravo, pusti. Bravo. Ugašen gospodine. Ne, ne, taj je tvoj, izvolite. I traži, i traži. I traži. Traži me, traži. Johnny! Aj Dona, aj mala, aj ovdje. Takvim ćemo se trebati rezultat je 0-0, mada 0,5 za njih. Kašnije pucne. A, vižu neću u jedan, a? Mićo, nemaš nešto da kažeš? Uvijek imaš nešto da kažeš. Ti nisam nešto da kažeš. Zaljubio sam. Padne kisa do tog kraja. Ej, ej. Добре, та! que você achou? Dai, Vertar. Desce do pé,

Gdje? Ko je bucao petla? Ej, ja znam ko je pogodio patku! 100%! Daj mali. Daj aport. Daj aport. E, još se žuti markirao, e. Trebalo bi da jesam. Daj ovdje, daj aport. Daj aport. Daj mali. Daj aport, daj ovdje. Daj, daj ga ovdje. Daj aport. Daj aport, daj. Daj ovdje, ej. Daj ovdje, daj aport, daj aport. Daj aport kan, daj ovdje, ej. Ej, ludak, ovdje sam. Kan, daj ovdje, daj aport. Daj ovdje. Dobro, bravo mali, bravo mali. Preta, Aj, daj apot, daj apot. Daj Matar. Daj apot. Daj apot, daj. Daj, daj. Daj Brita. Daj aport Daj Brita, daj. Daj. I, on je gledao da nas Daj aport Brita. Daj Matora. Popucali smo svi. Ajde, nisam. Ali 15 Daj matora, daj aport. Više ne ovamo Daj aport. Daj matora. Liči mi kao da ubija nešto. Daj Brita, daj. Daj aport Brita. Ajde doma, bravo, bravo. Bravo Brita. Aport, dođi. Dođi Brita. Dođi. Bra, pusti, pusti. Bravo, matara, машина, айде. Прыгай. Ну что это? Опа. Опять. Айд, айд. Айд. Айде. Айде.

Quanto marca? Pazi Mile ovdje. Ove. Evo šuka, šuka. Bravo. Daj aport. Daj mali. Daj mali, daj, tu, daj. Daj mali, daj tu, daj tu, daj tu, daj aport, daj aport. Daj, daj. Daj aport, daj ovdje, daj ovdje, daj ovdje. Kan, daj ovdje. Bravo, Daj tu, daj dođe ovdje. Daj, daj. Daj, daj. Daj, daj. Da, dođe ovdje. Ja sam upalio. Tako da prašite. Ne, pucaj, pucaj. Evo, brate, tu sam. Bravo. Šta niko ne pucao zemlje, se odlepio, bog te. Idemo s ovih pet, bok. Dobro, nek ti živi zdrav. Joki! Bravo, brat. To, batana! Joki! Stani, stani. Bravo, To, batana. Joki! Stani, Jel imaš ti nešto da kažeš na Ima brate, ove nameštajke ja ne mogu e, više. Znači, Meni je do ovdje Znači ovo je, pa više se život u futbalu trpi nameštanje mečeva i sad i ovo ovdje pa. Brate, ja sam imao ovo isto u kladu. E, Mile, dokle ja se ispred tuđih To je i moj stav. Što je, njegove je Lepota. Bravo. Bravo, Bravo, radi, ne? Možda ga je Bato čekao šest godina, ali ga je dočekao. Tako smo i mi Batu čekali da postane normalan. I onda samo preko noći, eto ga. Ajmo ali. Nema brite, Bato. Žuti u šumu ovo. Ne, ne brite tamo. Pa Evo Bato, ja ću da ti, gledi ovo. Ajmo ali. Ej. Šta kažete? Skończ się pan. No jest, to nie budzę. Wola, ej. Stań, stań. Dajmy, daj. Ty ty pieczka tu. Понял? Дай. Разве ты там остальный звук? Эй! Эй! Эй! Эй! Аймо, аймо. Я что-то имя, сочетаемо. Tu je pao i onaj petao. Da, on je negdje sam. Hajde. Na ovamo ide na levo, nešto svi markiraju. Ajde, ajde ga vratimo levo. Ako odimo, tu je to Hajde, Tu je, tu je na levu stranu. Hajde, idemo. Petao. a? Pa a pada sve da idemo već. Daj Brita. Johnny pazi ovdje. Daj matora. Daj Brita. Daj ga. Дай рыбу. Дай. Дай рыбу. Браво, мастера. Браво. Дай, мастера. Дай. Дай, мастера. Daj. Daj je. Daj. Daj mali. Pazi mile, pazi.

Si videl, da je našla? Daj ga, matora. Daj, matora. Daj ga, matora. Daj ga, brite, daj. Ide na desno! Ide na desno! Nisam ja vidio da je pao. Crna koka. Još jedna. jedna. Bravri. Ajde. Ajmo lagano, bit će tu neki petaž. vidim ni tebi. Dođi s druge strane, brzo. Dođi vamo, zaobiđi. Tu Bobi, tu. Tu Bobi. Pazi ovdje Ja držim kameru, ne držim pušku. Daj aport. Daj aport. Daj aport. Daj aport. Daj aport. Daj aportu, daj. Evo, nosi ga. Daj aport. Tvoj mak, Zarko, dođi. Da, da, još ne. Idi pređemo. Ovdje je kod mene 100%. Ili je bilo? Mlada je, mlada je ona još. Mlada je kiruša. Ček. Ček, stani, stani. čeka Darko. Kućo! Evo. Sti? Pa Reku ti da putam pre njega je. Žao bio. A moćne jebi pre više bre. Idi priđi mu, priđi Darko. Priđi Darko, brate. Darko, ja volim Sad sam s i govorim tiho. ispred tebe je pao. Tebe meni kad kamera nije spala ti. Tri und, tri. Tri und tri. Čekaj. Ima tu, da ne misle ljudi da... Da laži! Vrena, sam je još bolje. Ovo preko. Lakše je u hodanju. Do, do, do. I još se radlja donja, tu. Znači, odavde. Ne, brate, odavde. Kako tu taj res sad? Ovako? Aha, aha. 14 komada koliko je otišlo? I koliko da... Dole preko 100 kila gore. Nek me podivno. Dole preko kila, ajde. A što Zlatko Čučno je bod? Idi stari tamo pored ljudi na petu. Ajde, pa stavimo treba čučno. Predsjedniče, imaš li šta da kažeš? Nemam ništa pa, pametno. Pa si ti zadovoljan? Priznaj pa se, vruće, ja ajde. Kako to inače bude? Pa inače zna da bude i bolje, ali već je pri kraju sezona, pa je tako kako. Pa dobro, za koga je dobro? <laughs>